Добрый день, уважаемые пользователи программы Торгсофт. В данном видеоуроке мы хотели бы рассказать вам о дополнительной функции «Массовая рассылка» и рассказать, как она сопрягается с сервисом TurboSMS. Также мы поговорим о том, что такое массовая рассылка, какие преимущества она дает, как зарегистрировать аккаунт на TurboSMS, как настроить работу функции в программе и рассмотрим автоматизацию некоторых процессов, например, поздравления с днем рождения клиентов или отправление смс о выставленном счете. Для начала давайте посмотрим на то, что такое массовая рассылка и в чем заключается ее преимущество. В первую очередь, это возможность напрямую отправлять смс клиентам из программы, не переходя на сторонние сервисы, что значительно ускоряет процесс общения с клиентом. Кроме того, у нее есть и ряд других преимуществ, которые я сейчас перечислю. Вы сможете настроить автоматическое поздравление клиентов с днем рождения и высылать смс клиентам о выставленном счете. Также вам не нужно будет заниматься экспортом базы номеров на сторонний сервис, потому что все номера клиентов уже записаны в самом Торксофте. Еще вы сможете использовать переменные из карточки клиента, такие как его процент скидки, его имя, фамилия, отчество и так далее, чтобы персонализировать каждую смс. Эм и, конечно же, вы сможете проанализировать эффективность массовой рассылки напрямую из программы при помощи встроенного анализа. Обратите внимание, что для использования функции массовой рассылки необходимо будет воспользоваться одним из сторонних сервисов для доставки сообщений. Всего есть четыре способа доставить сообщения из Торксофт. Это Microsoft Outlook для доставки электронной почты и интернет-сервисы e-почта, Альфа-СМС, Turbo-СМС. О последнем сегодня и пойдет речь. Про остальные сервисы мы поговорим с вами в другой раз. А теперь давайте взглянем детальнее на процесс настройки этой дополнительной функции. Если у вас еще нет аккаунта на TurboSMS, то нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться» и вводим свои регистрационные данные. Обратите внимание на то, что номер телефона и электронная почта должны быть действующими. На телефон к вам придет код для подтверждения регистрации, а электронная почта потребуется в случае, если вы забудете свой пароль. После того, как вы введете все данные, нажимаете «Зарегистрироваться». Откроется страница, на которой нужно будет ввести код активации, который придет к вам на телефон. После завершения всех процедур нажимаем на вход и оказываемся в личном кабинете TurboSMS. Первое, что стоит сделать в личном кабинете – зарегистрировать подпись. Для этого в левом меню находим раздел «Подписи» и нажимаем «Добавить подпись». Подпись или альфа-имя – это ваш уникальный идентификатор, который будет отображаться в поле отправителя ваших клиентов, получивших смс, и потому рекомендуем использовать в качестве подписи название своего магазина. Обращаем ваше внимание на то, что подпись должна соответствовать правилам сервиса. Давайте взглянем на поля, которые нужно будет ввести для создания подписи. В поле подписи отправителя нужно будет ввести сам текст подписи, который будет отображаться у получателя поле описания нужно указать, что именно означает ваша подпись. Это нужно для того, чтобы операторам сервиса было легче проверить информацию и, соответственно, быстрее одобрить подпись. В поле «Тематика» укажите, какая тематика будет у ваших рассылок. В нашем случае информирование об акциях. В поле «Отправитель» нужно указать полное название компании, от имени которой будут доставляться СМС. Это крайне важно для одобрения подписи. Код налогоплательщика – ваш ЕГРПО. Этот пункт также обязательно указать правильно. Дальше вводите адрес электронной почты и адрес сайта, если он у вас есть. В конце нажимаем кнопку «Добавить подпись» и она отправляется на премодерацию. Одобрение со стороны сервиса может длиться до двух часов, но после этого подпись отправляется на модерацию к операторам мобильной связи. Здесь время ожидания может занимать до 10 дней, так что не переживайте, если ваша подпись не будет одобрена сразу. Если же одобрение так и не произошло, имеет смысл обратиться в техническую поддержку сервиса Труба СМС, чтобы узнать, какие данные нужно уточнить или изменить. На статус своих подписей вы можете посмотреть, нажав на кнопку «Просмотреть подписи». Здесь мы видим таблицу со всеми подписями, уже одобренными или ожидающими одобрения. Подпись, одобренная операторами мобильной связи, выглядит вот так. Это означает, что подпись будет видна у всех получателей смс без каких-либо ограничений. После того, как подпись одобрена, нам нужно будет подключиться к смс-шлюзу. Для этого находим раздел «СМС-шлюз» и нажимаем на «Подключиться к шлюзу» первом поле нужно указать ваш пароль от сервиса, который вы вводили при регистрации. Ниже нужно указать уникальные логин и пароль, которые будут использоваться для подключения программы к сервису TurboSMS. Обратите внимание на то, что для надежной работы сервиса пароль должен состоять из цифр и букв, набранных латиницей как в верхнем, так и нижнем регистре. Теперь, когда у нас есть подпись и данные SMS-шлюза, можно переходить в программу Torxsoft для настройки самой функции. Открываем пункт меню «Маркетинг» и находим раздел «Массовая рассылка». Есть два способа создать новую рассылку. Первый – выбрать на вкладке «Клиенты» клиентов, которые попадут в массовую рассылку и нажать на кнопку «Создать массовую рассылку». Предварительно можно отфильтровать клиентов по таким параметрам, как вид скидки, VIP-клиент или оптовик. По нажатию откроется окно создания массовой рассылки, в котором можно создать новую рассылку, нажав на белый листок, либо выбрать уже существующую. Второй способ – на вкладке «Массовые рассылки» нажать на белый листик и перейти непосредственно к окну создания рассылки без добавления в нее клиентов. В этом окне нужно указать описание рассылки. Как правило, это комментарий, который позволяет идентифицировать конкретную рассылку среди остальных. Например, информирование про персональную скидку. Ниже выбираем вид рассылки, в данном случае SMS-рассылка. Эм После этого нажимаем на кнопку «Добавить» возле выпадающего меню «Шаблон массовой рассылки» и переходим к созданию самого шаблона. Шаблон – это тот текст, который увидят клиенты в SMS. Здесь также нужно указать название шаблона, так как один шаблон может использоваться для нескольких массовых рассылок. Напишем здесь информация про скидку клиента. После этого вводим текст сообщения. Для того, чтобы сообщение было релевантным для каждого клиента, можно воспользоваться универсальными переменными – это означает, что если мы выберем переменную имя, то вместо нее клиент увидит то имя, которое указано в его карточке. Если укажем процент скидки, то будет указан процент скидки, который полагается клиенту и так далее. Давайте введем текст сообщения и на примере посмотрим, как это работает. После ввода текста нажимаем «Проверить» и смотрим на то, как будет выглядеть SMS для получателя. Ниже указываем ту подпись, которая была зарегистрирована на Turbo SMS. Обязательно, чтобы подпись была точно такой же, как и на сайте, иначе сообщения не будут доставлены. Впоследствии вы сможете использовать этот же шаблон для других рассылок с другими клиентами. Однако обратите внимание, что если нужно изменить параметры рассылки, необходимо создавать ее заново, а не изменять существующую, иначе текст существующей рассылки не изменится. Готово, наш шаблон создан, давайте теперь нажмем «Записать» и вернемся к настройкам самой рассылки. Далее нам нужно указать, каким сервисом мы пользуемся для доставки сообщений. Около меню «СМС-сервис» эм нажимаем на кнопку «Добавить» и переходим к окну выбора сервиса. В выпадающем меню выбираем Turbo SMS и, соответственно, его называем. В полях логин и пароль вводим те логин и пароль, которые мы указали при регистрации SMS-шлюза на сайте Turbo SMS. Нажимаем «Записать». Далее нужно указать время доставки сообщений. Если вы хотите, чтобы программа самостоятельно доставила сообщение в нужное время, то указываем его здесь но обязательно проследите, чтобы в указанное время программа была запущена, иначе сообщения не будут доставлены. Если ваша рассылка приурочена к какой-либо акции в вашем магазине, вы можете выбрать эту акцию в выпадающем меню к акции, однако это несет сугубо информативный характер. Нажимаем «Записать», рассылка создана. Если, как в нашем случае, вы создавали рассылку напрямую, то нужно вернуться во вкладку «Клиенты», выбрать нужных клиентов и добавить их к данной рассылке при помощи выпадающего меню. После этого на вкладке «Массовые рассылки» можно нажимать на кнопку «Отправить» и сообщения будут доставлены до адресата. Статус отправленных сообщений можно проверить, нажав на кнопку «Обновить статус отправки» в нижней части экрана. обычной отправке сообщений можно настроить программу так, чтобы клиентам, у которых приближается день рождения, поздравления доставлялись автоматически. Для настройки этой возможности перейдите в пункт меню «Настройки» и «Параметры». Выберите раздел «Скидка». Здесь в разделе «Поздравления с днем рождения» укажите, за сколько дней до дня рождения доставлять смс именинникам, каким сервисом пользоваться, в нашем случае Turbo SMS, и выберите шаблон рассылки. Отсюда же можно создать новый шаблон. Давайте так и сделаем. Обратите внимание, что набор переменных отличается от стандартного шаблона из-за того, что тип рассылки изменен со стандартного на «С днем рождения». Теперь здесь находятся лучше подходящие по смыслу переменные. После создания шаблона ставим чекбокс «Автоматически отправлять рассылку» и указываем, в котором часу сообщения должны быть доставлены. В верхнем ряду необходимо указать имя компьютера, с которого будет вестись доставка сообщений и пользователя на этом компьютере. Лучше всего это сделать, нажав на кнопку «Получить». Тогда добавится текущее имя компьютера и пользователя. Теперь сервер приложений будет отслеживать клиентов, у которых приближается день рождения, и автоматически отсылать им смс с поздравлениями. Для того, чтобы сообщения были доставлены, необходимо, чтобы компьютер был включен в указанное время. еще одна возможность, на которой стоит заострить свое внимание, функция массовой рассылки интегрируется в режим торговли с выпиской счета. Теперь вы сможете оповещать своих клиентов о выставлении счета с помощью сообщения на их номер. Давайте взглянем на то, как это работает торговле с выпиской счета после того, как создали счет, вы можете нажать на кнопку «Отправить сообщение клиенту». Откроется форма, на которой вы сможете создать шаблон или отправить сообщение по уже существующему. Также, как и в поздравлении с днем рождения, шаблон для торговли с выпиской счета имеет свои уникальные переменные. Например, можно указать в сообщении реквизиты и сумму счета, чтобы упростить клиенту процесс оплаты. на что хотелось бы обратить ваше внимание, это возможность анализа эффективности массовой рассылки. Для этого вернемся в пункт меню «Маркетинг», «Массовая рассылка» и выберем вкладку «Анализ». Данный режим позволяет произвести анализ эффективности массовой рассылки и посмотреть, кто принял участие в определенной рассылке и кто воспользовался предложением. Сперва нужно установить период проведения акции и выбрать центр учета. После этого можно выбрать массовую рассылку, которая нас интересует. Для более точного поиска можно воспользоваться фильтром «Выбрать всех клиентов, которые за период анализа совершили не более или не менее чем определенное количество покупок». Здесь можно установить порог срабатывания фильтра и соответственным указанным параметром будет отображаться информация. Например, ниже мы видим, что указанные клиенты уже успели совершить покупки после того, как получили сообщение. То есть имеет смысл включить их в следующую массовую рассылку, так как данный вид рекламы действует на них более эффективно. На этом наш видеоурок подходит к концу. О других сервисах для доставки сообщений мы расскажем вам в другой раз. Желаем вам успешных продаж вместе с Торксофт. Всего доброго!